Hallo, ich möchte euch heute unser leichtes Titankorsett vorstellen. Es besteht aus einem 650 ml Titankochtopf. In diesen Kochtopf passen eine Gaskartusche, ein Standfuß und der Brenner. Gaskartusche ist nicht dabei, aber dafür der leichte Brenner aus Messing. Den Standfuß könnt ihr ganz einfach aufgeben, einfach im flachen Winkel reindrücken. Und den Chor einfach draufdrehen wie ein Gewinde. Ihr könnt ja alle Gaskartuschen verwenden mit Drehgewinde ist ganz praktisch, könnt ihr mir wieder weggeben, wenn ihr den Kocher nicht benötigt. Und dann könnt ihr einfach aufdrehen, anzünden und nachher essen. Ist